نشوثو فنان تمنينك مدنا مكانيس نشوثو فنان امذن مويزها هالخطريس ويذي ذا سيسلان اكيد سنان مذنة سان جرح وليس ويذي ذا سيسلان اكيد سنان مذنة سان جرح وليس أفنن دطلان يسبقن دشحال ذي أفنن ذي يثكس نوهر نطلان أفنن دقريس يصبح يتشبيح وذم أفنن دوثم قفل شفور يزقى وهرس يكرام ينال مدينا غوال دولي سيكسلال طانش مقبد الوذم يتفالو هيش يتصبر وليش يندف يزريش فيك تروح الدور ذي زريو يتقدي ولغ في كثير يتغبي راكل وين يتسوند يمي كثير يزرع سفرو يوكن ديما وسيرم اسير ما يفرو يفرز الحب غف يشلم كل ما دين كرام الرمي يزرام غاستفا ثرام اسيد فاطن وليس ولسمد يترو فوق يضروم أثير ذا سارون هيني والث يسبثيهم ذا شوثو فنان سمني دهنا مكانس ذا شوثو فنان ذا مذن مو يسهل خطريس ويدي ذا سيسلان ذا سنان مذنة سن يشرح وليس ويدي ذا سيسلان أكيد سنان بذنة سنجرح وليس مناني حوش يقارط قبل ذي نفل ثاقم داتي بسوش سلثس اسمد وندي سيول اثفل لون ثروش ورسقر ذي خوش يسبقن دسوس ماشي ذا سيف مد يحمل بس يتشر يمين فغو ينين نزت نتماس لاشوثو فنان تسمني نقم نمكانس مكانس لاشوثو فنان ذمذن مو يزهى الخطريس ويدي ذس يسلان أكيد سنان تسم يجرح وليس ويدي ذس يسلان أكيد سنان تسم يجرح وليس ويدي ذس يسلان أكيد سنان ماذا تسوي جرح وليس ويدي ذس يسلام أكيد سنان ماذا تسوي جرح وليس ويدي ذس يسلام أكيد سنان ماذا تسوي جرح وليس ويدي ذس يسلام أكيد سنان ماذا تسوي